Euh, bonjour tout le monde. Premier entraînement pour le Run Disney. Alors, je fais ce que mon mari a donné comme conseil dans sa vidéo, c'est-à-dire je cours 200 ou 300 mètres jusqu'à un point précis, je marche rapidement, je cours, je marche rapidement. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire le tour du lac, 1 km 9. je mets en situation, je fais 1m67, 100 kg. Si moi je peux le faire en étant été opéré du cœur il y a deux mois, tout le monde peut le faire. Donc aujourd'hui, j'ai embarqué mon fils avec moi, qui veut bien, salut Max. Et on va finir en beauté. Donc je vais courir jusqu'aux fontaines d'eau, parce que c'est la délivrance. Voilà, trouvez-vous un bon spot, sortez, airez vous vous couvrez pas trop. J'ai mis un t-shirt, un legging. Et puis, euh, quand vous sentez que vous forcez un petit peu, faut le faire, parce qu'il faut pas s'écouter trop non plus. Mais il faut faire comme il a dit, vous alternez les deux. Ok Bientôt. Ça va Ça va, ça va. Oh, ça fait bien. C'est dur, mais ça fait du bien. J'ai fait comme tu as dit dans la vidéo, j'ai alterné. Prends l'eau. 300 mètres, mètres. Rafraîchis-toi déjà, ça s'est bien passé. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas courir à l'extérieur ou qui vont dans les salles parce qu'elles ont honte ou qu'elles n'assument pas leur corps ou machin. Alors je vous dis franchement, quand les gens courent autour d'un lac, ils en ont rien à foutre que vous soyez gros, petit, maigre, euh, biscornu, tordu, ils s'en foutent. J'ai mis longtemps hein, à le faire. Mon mari est un marathonien, donc j'étais un petit peu complexée par ça. Mais euh, je vous jure, c'est vraiment libérateur. Là, j'ai en tout, j'ai dû courir 600 mètres sur 1 km. J'ai fait de la marche rapide. Je me suis motivé, c'est très très agréable. Et euh, surtout après, vous jetez pas sur la bouffe, faites attention à ce que vous mangez, hydratez-vous bien, prenez une bonne douche, et on recommence euh, prochaine vidéo ensemble. Voilà. Voilà, lui par contre <laughs> est torse nu. je suis pas encore torse nu. Voilà. Au prochain épisode, je vous fais euh, le suivi. Et surtout, soyez fiers de comme vous êtes, à quoi vous ressemblez. On n'en a rien à battre de ce que pensent les autres. Et je vous dis, les gens qui courent, qui sont des pros, ils sont là plutôt à vous encourager, à vous mettre une table derrière l'épaule que de vous tout juger, de savoir si vous êtes gros, mince ou carré. C'est pas leur problème. Je vous embrasse les petites euh, crevettes. Les petites crevettes euh, sportives là, pour le coup, sportives. Chers amis, aujourd'hui c'est le deuxième jour, day 2, euh, pour mon entraînement pour le Run Disney. Donc moi je travaille pas loin du château de Vincennes. Donc le soir je rentre normalement en bus. Ce que je fais c'est que maintenant je m'arrête au château de Vincennes et je rentre à pied chez moi, ce qui fait à peu près 3 km. Donc euh, je marche vite, assez ah, soutenu. Je fais pas euh, une petite balade, je m'entraîne. Donc euh, comme ça je vous montre un petit peu ce que je fais. donc je vais avoir un rythme soutenu, je vais marcher, surtout essayez d'avoir un sac à dos si vous faites de la marche et pas un sac en bandoulière. On va essayer de traverser sans se faire écraser, ce serait dommage pendant un entraînement que vous perdiez votre l'équipe. Je rigole. Donc, essayez d'avoir un sac à dos parce qu'il faut absolument que vos bras bougent. Voilà, comme vous voyez le mien en train de bouger, pour que ça se muscle en même temps. Parce que ça fait partie aussi de la musculation, c'est-à-dire que quand on marche ou quand on court, il faut bien laisser euh, tous ses membres euh, vraiment bouger dans tous les sens euh, comme on veut. Enfin, faut, faut, faut surtout pas essayer de copier des façons de courir. Faut courir ou marcher à sa façon avec un rythme qui permet d'avoir un bénéfice euh, au niveau musculaire. Mais il faut absolument le faire à sa façon. N'essayez pas de ressembler à tous ces grands marathoniens, vous n'y arriverez pas. De toute façon, voilà. Donc, jour 2, 3 km jusqu'à la maison, à rythme soutenu. On se retrouve dans quelques minutes. <laughs> Bon, autant vous dire que là, je suis à 1 km 5 peut-être. Je suis à 2 km. Je suis avec euh, mon mari, qui lui est un, sportif euh, depuis tellement d'années, depuis toujours en fait. Moi, je suis vraiment ce qu'on appelle la sportive du dimanche et encore même pas. J'ai toujours une bonne excuse pour pas aller m'entraîner, j'ai toujours une bonne excuse pour manger un peu plus que ce que je devrais. Et donc là, effectivement, avec les événements euh, qui sont arrivés dernièrement, j'ai décidé d'arrêter de me trouver des excuses. Donc, je euh, ne je suis pas plus courageuse que n'importe qui. Ce qu'on peut faire pour passer du stade de rien du tout au stade de j'ai envie de faire un peu de sport. C'est aussi euh, dans les transports sortir une station avant. C'est aussi prendre les escaliers et pas les escalators. C'est aussi marcher quand il y a 500 mètres et pas prendre sa voiture. Voilà, c'est moi c'est les petites choses que je me suis imposées. Euh, bon, j'ai pas de voiture, mais j'imagine que ça peut être faisable. Et euh, voilà, je suis pas... Je suis pas plus courageuse que les autres dans la vie, je suis quelqu'un de très actif, je marche beaucoup, je fais beaucoup de choses, je suis toujours par bons et par vos, mais c'est de la fatigue qui est pas forcément constructive au niveau musculaire et, au niveau de, de, de, soi. Donc moi je vous invite à, à vous mettre un but. Moi mon but là c'est le 5 km Disney. Je l'avais pris parce que je trouvais ça super sympa, les, personnages, il y avait une ambiance de fou, je me suis dit c'est génial, je veux le faire. J'avais vu des femmes qui étaient beaucoup plus fortes que moi et tout le faire. Donc je me disais c'est rigolo. Puis après j'ai eu des problèmes de santé, on m'a dit non, plus de sport. Puis après j'ai fait les checks, on m'a dit doucement, vous pouvez reprendre l'entraînement. Donc maintenant, c'est devenu un but. Mon 5 km, ça va être mon, mon but pour euh, ces deux prochains mois. Et, euh, et ben, on va voir si je vais y arriver. Quoi. <laughs> Hello tout le monde Alors, petite vidéo de fin de semaine. Je continue ma marche rapide en rentrant du bureau un jour sur deux. Donc environ 2 km 5. Voilà. 3, 3, pardon, 3. Je suis avec Chris <laughs> qui me surveille. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, j'avais une bonne excuse pour ne pas marcher. Euh, il a plu des trombes et tout est détrempé partout. Donc on s'était appelé dans l'après-midi. Mon mari me dit bah, on annule, tu vas être trempé, tu risques de prendre froid. C'est pas top. Et dans ma tête, je me suis dit bah, pour la peine, je vais rentrer en marchant vite. Parce que du coup, si je commence à pleuvoir ou à neiger ou à faire du vent, je ne fais pas mes exercices, je vais pas y arriver. Parce qu'on ne sait pas le jour, le jour du run ce qu'il fera comme temps. Donc, euh, quoi qu'il arrive, eh ben, on est en train de rentrer, on a de la chance, la pluie s'est arrêtée. Donc, euh, ben, on y va, allez, on y va toujours, hein, un bon pas, les bras qui bougent. Enfin, on en a déjà parlé. On se retrouve tout à l'heure. Ça va très bien, on continue. marche. Pas trop lentement, ça va Ouais, ça va. douleur euh, J'ai très mal aux jambes, mais c'est normal. Non, mais ces jambes là c'est pas que t'as mal en soi. Honnêtement, non. Ok, vas-y, retard. Je rattrape. Je viens de filmer le zoo. Tu vas Oui. Oui. Je préfère aller au zoo hein, que de faire de l'exercice. Comment ça bah, euh, Allez. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai couru 4 fois. Euh, petite distance. Là, je suis à 800 mètres de la maison approximativement. Derrière, c'est moi. Là, c'est moi, c'est le bois de Vincennes. C'est là où on habite. On a de la chance d'ailleurs d'avoir ça à côté de nous. Euh, donc voilà, je ne me sens pas trop fatiguée, c'est cool. Il faut vraiment s'imposer de le faire avec l'organisation que vous avez dans votre tête. C'est très important parce qu'après, euh, le corps il répond mieux et puis on, est, motivé. Quand on, rate une séance ou quand on ne la fait pas parce qu'on se trouve des raisons, euh, euh, des fois il y a des choses qui sont vraiment importantes, mais quand on se trouve des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes raisons, on se démotive. Et la motivation c'est la clé, c'est la clé de tout. Hein. Voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve dans deux jours, je fais une séance d'entraînement au bord du lac, donc dimanche. Voilà, je vous embrasse Bonjour tout le monde, donc c'est deuxième séance de course à pied. Enfin deuxième séance où je ne vais faire que courir et alterner avec la marche. Autant vous dire que c'est dimanche matin que j'ai absolument pas envie de me réveiller. Je reviens du parc hier, on, a fait plein d'attractions, je me suis un peu fatiguée, mais euh, de la bonne fatigue. Mais là franchement j'ai qu'une envie c'est de retourner dans mon lit. Donc euh, voilà, manque de motivation ce matin. Euh, vous pouvez voir, je suis quand même <laughs> extrêmement magnifique. Non, je plaisante. Donc on y va là, mais euh, je sais pas si je vais y aller en fait. Donc euh, on verra après. Non, bah alors je suis venue finalement, hein, finalement, j'ai pas craqué. Euh, là on est sur l'île du lac Doménil à Vincennes, enfin à Paris. donc là on fait avec le master vlogger. On, on alterne euh, marche et course. Voilà, j'essaie d'être un petit peu plus, euh, un peu plus rapide, soulever un peu plus mes pieds parce que sinon j'ai tendance à marcher vite en fait. Voilà, on se voit tout à l'heure. Non, ah, alors, contrôle, attends. Tu te laisses pas contrôler par ta respiration, c'est toi qui as contrôle. essaye plus rapide. Profondément. Voilà. Faut pas que ce soit elle qui contrôle. Voilà. On est obligé de... Tout va redescendre, tout va se calmer. On peut pas rentrer en marchant Si. bien. Ah, si tu sens dans le tout à l'heure, on rentre pas. Pour l'instant, marche, un bon pas non plus Donc, contrôler sa respiration. Le dos parce que j'ai une force musculaire et du coup mon dos me fait mal. Non mais arrête de courir, marche, marche, marche, on marche vite. Les derniers 25 mètres, je veux courir. D'accord, d'accord. Voilà. Donc le point c'est là-bas. Voilà, c'est fait. Euh, c'était une séance difficile parce que j'ai mangé un peu n'importe quoi hier et un peu toute la semaine d'ailleurs. Euh, donc il faut vraiment que je fasse attention à ma nourriture au moins la veille et puis bon, il faut que je perde un peu de poids quand même. Parce qu'il euh, faut soulever tout ça, c'est pas évident. Hein. renfort musculaire. Surtout. Renfort musculaire, ouais. On a fait combien 3 km de Ouais, grosso modo, et en termes de course, tu dois être dans les 600-700 mètres de course à peu près. Voilà. Euh, D'aucuns se diront pourquoi est-ce que tu fais ça Parce que se dépasser c'est quand même vachement sympa parce que c'est dur sur le moment mais après on, est, on a vraiment une sensation euh, de, feel good. Faut voilà exactement, faut qu'il y ait du fun aussi, c'est pas voilà parce que là toi as le run Disney aux 5 km mais après oui c'est bien de. C'est l'environnement où on court qui est très sympa, il faut, il faut être souriant, quand on commence à avoir mal faut, voilà, faut respirer comme il m'a dit de le faire, pas trop euh, voilà et savoir s'arrêter quand il faut, savoir reprendre quand il faut et euh, s'écouter un petit peu, pas trop non plus quand même, sinon on reste au lit. Et puis voilà, euh, je, vous, encourage à le faire, vraiment ça fait énormément de bien. Après vous buvez, vous vous relaxez, vous vous asseyez pas, parce que s'asseoir c'est pas bon du tout pour, euh, pour le dos, vous vous étirez et vous marchez tranquillement pour rentrer jusqu'à la maison. Voilà T'as trouvé un trône je t'emmène t'entraîner, t'as trouvé un siège et t'es dans le Game of Thrones. Bonjour. Bon, c'est pas tout. Allez. On Autant vous dire qu'il est 8h du matin que j'ai absolument pas envie d'être là. Je filme pas trop au J parce qu'il y a des possibles des gens qui soient filmés, euh, qui ça ne ferait pas plaisir d'être sur <laughs> magnifique vidéo. Voilà. Là c'est 10 minutes de récupération au vélo. Et après je vais attaquer les, attaquer les machines. Voilà. Moi j'aime beaucoup être euh, en salle parce que bon, je sais pas, c'est cool, personne ne vous emmerde. Et en même temps, on n'est pas dehors. Euh. non, moi j'aime bien être en salle. Je vais vous montrer aussi ce que fait Chris. Allez, c'est parti. On fait une petite récup de 15 minutes. Oui, c'est de la récup euh, de faire du vélo. <laughs> je sais. Allez, on récupère parce que là aujourd'hui je ne cours pas. Demain je cours. Voilà. Voilà, je ne force pas, hein. tranquille avec Garfield. Salut mon pote. friend pour la salle. Moi j'ai la chance, j'ai un super coach, euh, bonjour coach, euh, perso. Et j'ai besoin d'un renfort musculaire, d'ailleurs tout le monde a besoin d'un renfort musculaire. Euh, les salles, hein, c'est ce que je vous ai dit, moi c'est 19 euros par mois, je les vois même pas passer. <laughs> je vous raconterai un jour comment je me suis inscrite, d'ailleurs c'est assez drôle. Mes fils m'ont fait un piège en disant on va, on va faire des courses. J'arrêtais pas de dire faut que je m'inscrive à la salle, faut que je m'inscrive à la salle. Et puis finalement, <laughs> ils m'ont emmené à la salle pour que je prenne l'abonnement. Parce qu'ils savaient très bien que j'aurais pas le courage de le faire toute seule. Bon, finalement, j'y vais pas trop. C'est Chris qui y va beaucoup à ma place. Mais euh, faut que je m'y remette. Faut que je m'y remette parce que c'est super la salle en fait. Vous avez vos écouteurs où euh, il y a toujours de la musique, il y a des télés. Euh, D'ailleurs, j'ai découvert une nouvelle série. Voilà. Bon, ben, on se retrouve quand ce cours. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je mets de la musique parce que je cours seule. J'arrive pas beaucoup à courir, il est 17 8, plus de 17h. Je suis crevée en fait, donc je marche très très vite. J'ai un très bon rythme et j'essaie d'alterner donc tous les 300 mètres la course. Euh, là, franchement, c'est dur. Euh, j'ai passé la journée au parc, on est fatigué, il a fait chaud. Euh, franchement, j'ai pas du tout envie de le faire. Mais une fois que j'y suis allée, on va aller jusqu'au bout. Pour l'instant, je suis à 1 km 3. Faut que je fasse au moins 3 km dans un mois, c'est le run. Bon, à sa dernier mètre, j'ai bien morflé là. Il ah, y a le coach qui me dit que j'en suis à 28 minutes 30. 3 km. Alors en moyenne, 9 km. 30 secondes par kilomètre. On y va. vraiment pas dedans. Mais quand même, je l'ai fini.